Tato się ba. Dobry. Dobry. Czy mogę pani pomóc? Ale co pani by chciała kupić? Który ból by chciała pani kupić? Tego pani chciała kupić? A ile pani ma pieniędzy? O, to za mało. Przecież to nic nie ma. A few moments later. Dobry. Czy pani była wczoraj, kiedy pani kupić samochód? Zarobiła pani? Poproszę pieniążki. Dzień Dobry. Dziękuję. Gratuluję samochodu. Gratuluję.